Week after week, typhoons are hitting our country and devastating our lives. And now we're seeing our public development funds using public money, people's money, investing in fossil fuel industries. Public development banks, walk your talk. A 350, com seus parceiros, quer que essa recuperação seja realmente justa e não como normalmente é feita, beneficiando as grandes corporações, os grandes empresários e as energias sujas. Le sommet Finance en commun n'est qu'une première étape. Il faut que les banques publiques de développement et les institutions financières publiques qui se réunissent aujourd'hui respectent réellement leurs engagements en matière de lutte contre la crise climatique et se désengagent des énergies fossiles.